Olá, violinistas! Eu sou a professora Bianca do Instituto Dachê e hoje iremos falar de um dos tópicos do vídeo O que é preciso para iniciar violino. Esse tópico é a espaleira. Existem diversos modelos para diferentes tipos de corpo. Agora, qual é a sua? Como ajustar? Eu preciso usar ou não preciso? Podemos te ajudar caso alguma dessas dúvidas seja sua. Alunos geralmente que não utilizam espaleira são alunos baixos ou pessoas que têm o um pescoço muito curto, geralmente um pouquinho mais cheias. Caso essa seja a sua realidade e você ache que o violino está escorregando, você pode colocar um pano ou flanela com suporte. Existem pessoas que mesmo sendo mais altas ou com o pescoço não muito curto, preferem não utilizar espalheira. Então ela geralmente utiliza uma espalheira chamada Magic Pad, que você coloca com o silicone na parte de trás do violino ou encaixa caso o modelo seja de outro tipo que a gente pode mostrar numa imagem aqui ao lado para você. Então o silicone você vai encaixar no violino mais aderência. Temos também a esponja, para quem não se adaptar à espalheira convencional, mas também não consegue usar é, sem nada, é, sem espalheira, acaba ficando às vezes baixo demais. Então a esponja, ela se ajusta com o seu corpo mais do que a espalheira convencional, mas é necessário trocar ela geralmente de dois em dois anos. Mas ela é baratinha. Agora vamos para a espalheira convencional, a que grande parte dos violinistas utilizam. Essa aqui. Agora, como ajustar? Você irá encaixar o lado mais largo dela embaixo do lugar que está a sua queixeira, desta forma. Para ajustar os dois lados é muito simples. Caso você seja muito magro e não tenha um ombro largo, você pode encaixar a parte mais fina, mais alta, até completar o espaço vazio do lado do seu peito. Caso você seja magro demais e não tenha um ombro largo, você pode encaixar a parte mais fina mais alta até completar o espaço vazio no seu peito. E a parte mais larga da espaleira, deixe baixo o suficiente para que a sua cabeça não fique para baixo ou virada. Caso ela esteja alta demais, o violino irá fazer um ângulo de 90 graus com você e sua cabeça terá muita dificuldade de ficar reta. Ela ficará levemente para cima. Então, quando ela está baixa demais, quando ela está alta demais. Se o mínimo dela ainda não está alto para você, experimente colocar a parte mais larga longe. E a parte mais fina mais perto da sua cabeça. Irá trazer um efeito de encaixe diferente. Agora é com você. Experimente teste e veja o que é melhor para você. Obrigado por assistir e esperamos vocês em outros vídeos. Deixe o seu like e suas dúvidas aqui nos comentários abaixo. Tchau, abraço. Magic Pad. Magic Pad. Magic Pad. <laughs> Tinha que ser, né, Henrique? Foi minha mãe. Não esqueça de deixar. Velho, qual é o meu problema hoje? <laughs>